شباب ان السلام عليكم يا شباب ان شاء الله تكونوا بخير وياكم انا من قناة انهي جيمز انا شباب سنبدأ سأقول لكم عن افتتاح سيرفر عرب كرافت للزوال انا اظن انه سيكون رائع جدا يا شباب ماذا اقول لكم يا شباب لمن يريد اللعب معنا في السيرفر أن يضع لي في ال comments ات اسمه في ال Xbox آه ويحط لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس سبب هذا كل ما كنت لكن يا شباب أنا أظن أنكم ستتفاعلون في الفيديو فيديو رغم رغم هما مساكيلي مساكيلة <laughs> السبب أنا اصور في منزلي منزلي سبب اذا منزل الثاني سببا ألعب معكم هل تلعب معي قوله كتير هنا فعلوا زر جرس حطوا لايك حط حطوا كومنتر أظن أن هذا يكفي أظن هذا يكفي يا شباب يلا سلام